binigay mo 20% ng income mo. Wow, kabay! Ano, ano, ano, Tapos nagulat ako pag nagtiglas. So like, nakakalmot na ako. Nakapasok na kami Starbucks. Hey guys, what's up? It's Blake and good morning. And as you see in the title, we are going to Tagaytay. Pero hindi lang yun yung agenda namin for today. So we will be going to, um, we're going to fetch my cousin first, mamaya makita niyo. And um, pupunta muna kami pet cafe to support my ninang, tapos Tagaytay na. But guys, don't worry, sa kotse lang kami. Like, aanohin lang namin, susulitin lang namin yung pagpunta namin doon para isang puntahan na lang kasi malamig din. So, gusto din namin ma, alam na, maramdaman yung lamig. Kahit nasa kotse lang, kahit di na lumalabas. Mag, magdi-drive to lang kami, kakain na lang kami sa kotse later. And ayun, na, hindi pa ako nakapag-breakfast guys. Hinuna ko talaga yung vlog. So, ayun. And today, hindi, ako, hindi ko gagamitin tong camera sa pag-vlog. I will be using my phone later kasi ayoko na masyadong mabigat pag nag-vlog ako. So, ayun, I will be showing you guys my OOTD later. Pero, kakain muna ko ng breakfast and magpapatuloy ng hair para makayos ko siya. So, ayun. I'll see you later, guys. Bye. Sabi ko nga, guys, iba ako nakapag-breakfast. So, I will eat breakfast first and mamaya ko napapakita sa inyo yung OOTD ko pagka nakapag-ayos na ako. So, let's eat first. By the way, guys, time check. It is currently, ayan guys, it's currently 8.29 a.m. Kakain na lang ako. Hi guys, so kakain na kami breakfast. So my breakfast for today is cereals lang and, and then water. So let's eat. Ayan guys, I'll be fixing my hair. Yung gamit ko guys. Matagal na ito sa akin guys. So, ayan. Gusto ko lang kayo isama sa pag-ayos ko. And ayun, di pa din kami nakakalos guys. Ano oras? Uh, ah, 9am na guys. Di pa din kami nakakaalis. Nag-time check ako kanina mga 8.29. knowledge. She spot me like paparazzi, shot me a glance, and that catwoman dance with the fat pants. what's your name, love? Where you came from? Neck and wrist laced up, very little. I really took advantage of the time namin nagbababit ako. Kasi mas maganda tignan pagka nakagupit. Mas maganda siya tignan pag nakawakas. Pag tiktok naka by the way guys comment down below kung gusto pang i-call ko pa yung mga binili ko noon sa 11-11. I mean, kung gagawa pa ako ng Shopee Con. So, I'm debating talaga kung mag-Shopee Con pa ako Well, hindi naman kasi ganun kadami. I mean, hindi ganun kadami. And like, for sure, short lang yun kasi wala nang masyadong description about those things. Mostly lang kasi mga binili ko is halos ano-ano-halo pala guys. Pero more on sa mga clothing, mga belt, ganyan. So, ayun. Comment down below kayo if you want to, you want me to, all that pa. So, ayun. Naisipan ako. Hi guys, for my OOTD today, this is what I'm gonna wear. So, itong black shirt from Shein. Tapos, itong cord corduroy jacket from Shein. Tapos, I paired it with April necklace. Tapos, uh, a uh, necklace din na may pendant. Tapos, Adidas joggers. And then, my Nike Air Force. So, I'll be seeing you guys later. By the way nga pala guys, before I go. Uh, I'll not be, ulitin ko lang, I'll not be using my phone. So, medyo hindi siya ganito ka linaw yung quality later. So, ayun. Uh, I'll be seeing you guys later. Peace out. Wow, kapal! Kapal! Ano ang bag mo? Ito. Nuts naman. Oo nga pala, ito yung camera girl ko nga pala, naalala ko. Hey guys, update lang. Um, alis na kami ng bahay and alis na din kami ng bahay ng lola ko. And now we're on the way na to Tagaytay Okay, a little bit of story time. Ano ba ate, there's this time nung nandun kami sa pet cafe. Sobrang tagal ako pinahawak ng cat. Kasi ano nun, coffee blessing. Tapos after nung coffee blessing, edi naupo ako doon. Tapos hawak-hawak ko yung cat. Tapos, no, no, no, tapos no, nagulat ako pumipiglas. So like, nakakalmat na ako. Buta na lang hindi ako nagkasugat. As in, kung na... <laughs> pag, pag di sila comfortable sa hawak mo, talagang pipiglas sila sa'yo tapos din. Hindi naman sa ano, depende din kung <laughs> siguro kung makapali, ay kung ma ano, matulis yung nails nila. I no doubt. Hindi daw siya hawak guys. Let's see about that later. Takot ako sa... Hindi naman takot. Natakot. Hindi pala siya takot. Ayaw kayo Pero may mga kit naman ako sa doon. <laughs> cell phone, the name. Big fame. She like cats with big things. Jewel shit, money clip, phone flip the six range. Casino on the ass, spotted the more than once. Guys, na ulan. And we're here na sa Fat Cafe. Papasok na kami. Oh, si... Naghihintay ako ng putang mga never met her. How you feeling? No, I'm fine. My name is Sige, go support the neck. Yan. Tapos pat-pat na yung ulo. sitting directly next to me. I'm but now I'm looking at skeptically. baby girl got all the right weaponry. Designer fabric, shoes and accessories. eyes, sweet voices, fucking with me mentally. Be made laugh. Yeah, you know me, bro. Even though I know this. na pumiglas. I'm about to murk, I say she hop up like, how you gonna leave before you dance with me? Yan si sir. Kumain na kami guys. Ooh. We are currently done eating. Bakit ang ganda lipstick? Diba? Why you camera shy, bro? Thank you. time check guys, it is currently 2.33pm and nandito pa kami. We're like an hour na nandito. And overtime na kami. And they said mag-tiktok pa daw sila so hindi pa kami makakalas. Later we're heading sa Tagaytay. I mean, sa Starbucks. Yeah, Tagaytay kasi nasa silang pa lang kami. Ano siya pagpapagay? I'll take a video of this. Hindi lang sa ganun kadilim ngayon kasi na still sunset, mga 3 o'clock pa lang ngayon. So, hindi pa talaga na-emphasize yung 3D background doon. And, yeah. Bye po! Hey guys, so nakaalis na kami sa Tagaytay and we're on the way to Starbucks Tagaytay na. That's 15 minutes away from your pet you later, guys. Hey guys, we're here in Starbucks already. Kami lang yung bababa ni ate. Ang Hi guys, update lang. Nakapasok namin yung Starbucks. Sobrang haba ng pila. And ngayon pa-order pa lang kami. And yeah. Hey guys, update pa. Uwi na kami artist. Uh, shoot lang kami sa Starbucks. And we bought drinks in there. Peace to the family. She hop up like, how you gonna leave before you dance with me? Dance with me. we headed to Makati to bring home my cousins. Tapos, we went home na din. I mean, we stayed there for a little bit. And then, after nun, we went home na din. And then, ayun, hindi na ako nag-vlog pagdating dito sa bahay kasi naligo na kaagad ako para, alam niyo yun, fresh na. And para safe, guys. Kasi dapat maligo kayo after kayong lumabas. So, ayun. So that's the end of the vlog guys. I hope you like this vlog, this short vlog. And ayun, sana naging nag-enjoy kayo sa vlog ko even though hindi siya ganon ka. Ganda kasi nahiya pa talaga ako mag-vlog like um, outside ganon. Pero I tried naman my best to vlog outside. And ayun guys, I hope you like this video. And if you like this video, don't forget to click the like button, the subscribe button as well, and the notification bell beside the subscribe button to get notified whenever I upload a, a new video. By the way guys, if you have any video suggestions, don't forget to comment it down below. And thank you guys for watching. And stay tuned for my next vlogs, and I'll see you in my next vlogs. Gems on your frame, up a sugar and spice. The only thing that you made up. I tried to play a low